अभिलम और आपतन कौन और प्रावर्तन कौन तो लिखते हैं जल्दी से अभिलम अभिलंब इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल नॉर्मल यह क्या होता है कि जब आपतित किरण और प्रावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला गया इसी को अभिलंब बोला जाता है तो लिख लेते हैं इसका डिफाइन कर लेते हैं जब आपतित किरण आपतित किरण और और परावर्तित किरण परावर्तित किरण के बीच बीच में ये बीच में ही डाला जाएगा ये नहीं कि इस पे डाला जाएगा आपतित किरण यहाँ डाला जाएगा आपतित किरण पे और इधर परावर्तित ऐसा नहीं है गलत है तो आपतित किरण और प्रावर्तित किरण के बीच में जो डाला जाएगा लंब तो यह है जब आपतित किरण और प्रावर्तित किरण के बीच में बीच में आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु अगर नाम दे देते हैं यहाँ पे आपतन बिंदु जो है पीछे डिफने डिफाइंड किए तो उसमें ओ था है ना लिख भी दे रहे हैं आपतन बिंदु ओ है इसलिए और प्रावर्तित किरण जो है आप जानते होंगे कि आपका प्रावर्तित किरण जो है वो ए ओ था सॉरी प्रावर्तित किरण ओ बी है और आपतित किरण आपका ए ओ था है ना पीछे डिफाइंड जो किए हैं उसको देख के भी समझ सकते तो जब आपतित किरण और प्रावर्तित किरण ओ बी के बीच में आपतन बिंदु ओ पर है ना इस ओ पे ओ पर ओ पर जो लंब डाला जाता है जो जो लंब डाला जाता है उसे ही अभिलंब कहा जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है कहा जाता है यानी यही अभिलंब है क्योंकि आपतित किरण और प्रावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर अभिलंब जो लंब डाला गया यही लंब डाला गया उसी को अभिलंब कहा जाता है अभिलंब कहा जाता है चलिए तो ये अभिलंब आपका हो गया समझ गए होंगे यानी इस फिगर में अगर बात करें तो अभिलंब जो है उपयुक्त उपयुक्त चित्र में चित्र में अभिलंब ओ एन है अभिलंब ओ एन या एन ओ कह सकते हैं ओ एन है एक बात ध्यान रखिएगा कि एक किरण नहीं होती है है ना ये परपेंडिकुलर डाला जाता है एक रेखा होती है समझ एक किरण नहीं होती इस बात को ध्यान ये नहीं कि इसको किरण आप समझ लीजिए किरण तो जो आ रही थी आपकी किरण तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित गई तो फिर ये कहाँ से नया किरण ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता इसलिए किरण नहीं है एक रेखा है यानी एक अभिलंब डाला जाता है जो आपतित किरण परावर्तित किरण को दो पार्टों में बांटती है चलिए जल्दी से एक और दो पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं ये था आपका पांचवा होगा शायद छठा पे बात कर लेते हैं छठा है आपतन कोण आपतन कोण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है angle angle of incidence incidence तो शुरू में हम समझाए थे कि फिर से एक बार देख लीजिए <clears throat> आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहा जाता है चलिए जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं इसको आपतित किरण आपतित किरण और और अभिलंब अभिलंब के बीच में या के साथ में भी हो सकता है के साथ में आपतन बिंदु पर आपतन क्योंकि एंगल जो बनेगा आपतन बिंदु पर विलाम के बीच बीच जो कौन बनता है बीच बीच में जो कौन बनता है जो कौन बनता है उसे उसे आपतन कौन कहा जाता है आपतन कौन कहा जाता है कहा जाता है आपतन कोण को आपतन कोण को कोण को आई से स्मॉल आई आई से सूचित करते हैं आई से सूचित या दर्शाया जाता है यह लिखा जाता है आई से सूचित करते हैं करते हैं। आई इसलिए आई इसलिए क्योंकि इसका पहला जो है इंसिडेंस का वो आई है इसलिए आई इसलिए लिखा जाता है अगला सातवां पॉइंट परावर्तन कौन आपतन हो गया परावर्तन तो इसमें कुछ भारी बात नहीं है पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसी में परावर्तन कोण को भी हम लिख दे रहे हैं हम्म, एक और क्या लंबा लाइन खींचना है इसी को पहले आप ये आपतन कौन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद परावर्तन कोण को इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं चलिए ले लिए होंगे परावर्तन कोण को देखिए यहाँ परावर्तन लिख दे रहे हैं परावर्तन यहाँ हो जाएगा इंसिडेंस के जगह पे angle of reflection reflection reflection तो यहाँ क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ सिर्फ आपतित किरण के बीच जो बनता था वो आपतन कौन था लेकिन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा वो परावर्तित यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा था तो आपतन कौन और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो परावर्तित तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा आपतित की जगह पे यहाँ पे प्रावर्तित के साथ बना रहा है अभिलाम भी बना रहा है लेकिन अब प्रावर्तित के इसीलिए प्रावर्तन कोण और आपतित के बीच जो बना अभिलंब आपतित किरण के बीच बना रहा था इसलिए आपतन कोण हुआ था और अभिलंब जब अभिलंब जब प्रावर्तित किरण के से बनाएगा कौन तो इसलिए प्रावर्तन कौन आ जाएगा प्रावर्तित किरण तो इस तरह से हो गया कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण जो कोण बनता है उसे यहाँ पे लिख दीजिएगा परावर्तन कोण क्या होगा परावर्तन कोण परावर्तन यहाँ पे प्रावर्तन कोण की बात कर दें तो प्रावर्तन कोण अब क्या है आपका आर हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे प्रावर्तन कोण आर आर हो जाएगा तो अभी आप लोग प्रावर्तन समतल दर्पण से किस तरह होती है और उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट भी समझें स्क्रीन शॉट ले लीजिए पास करके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आगे अब बात कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं तो उस नियम को भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि कितने नियम हैं ये भी जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रकाश प्रकाश प्रकाश के परावर्तन तो पढ़ लिए अब नियम उसका पढ़ते हैं कि भाई क्या नियम है परावर्तन का क्या होता है नियम law of loss of reflection of light of light प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है ना समतल तथा वक्त सतहों दोनों के लिए समान ही है है ना तो पहला है वक्र मतलब कोई भी इस तरह से डायरेक्शन चेंज ये वक्र है और एक समतल सतह दोनों सतह के लिए सेम ही है जो नियमित और अनियमित प्रवर्तन में सतह की बात किए थे तो आइए डिफाइन करते हैं पहला नियम पहला नियम है पहला नियम फर्स्ट लॉ किसका प्रकाश के first love पहला कह है नियम कि आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण पीछे वीडियो में देख सकते हैं पीछे समझाए थे पीछे लेक्चर में आपतित किरण ध्यान से इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा और वीडियो को अगर जैसे समझ में है तो पॉज करके समझिए वहाँ पे ताकि आगे वाला पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं है देख रहे होंगे कि सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है यानी जो पीछे पढ़ाई हो चुकी है उसका यूज आगे हो रहा है इसलिए ध्यान से सभी पॉइंट को समझते चले सभी पॉइंट को समझिए तो चलेगा आगे कोई दिक्कत नहीं होती उसी से रिलेटेड आगे मिलता है तो आपतित किरण प्रावर्तित किरण जिसको ये नहीं पता है तो पीछे के लेक्चर को देख लीजिएगा कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण क्या है तभी बात समझ में आएगी नहीं तो रटने से कुछ नहीं होता बात समझना चाहिए आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया डाला गया अभिलंब अभिलंब एक ही सभी एक ही तल में होता है एक ही तल में होता है कहने का मतलब ये कि इस तरह से आपतित किरण था कोई दर्पण की सतह या कोई चिकना सतह मान लेते हैं कि यही दर्पण की सतह तो इस तरह से परावर्तित हुआ इसी को बोला जाता था इसी को यही था आपका आपतित किरण आपतित किरण और यह था आपका प्रावर्तित किरण प्रावर्तित किरण है ना और यह था आपका अभिलंब जो लंब डाला गया था आपतित किरण और प्रावर्तित किरण अभिलंब तो देखिए यही बोल रहा पहला पॉइंट कि आपतित किरण जो होता है प्रावर्तित किरण जो होता है और जो अभिलंब होता है तीनों एक ही ही तल में क्या होते हैं होता है तीनों एक ही बिंदु पर यानी एक ही तल में है ना ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ या तो प्रावर्तित यहाँ से होगा ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा रहता तो एक बिंदु पे यानी एक बिंदु पे नहीं होता एक तल में नहीं माना तो क्या है कि अलग अलग तल में माना जाता है जैसे कि यहाँ से आपतित हुआ परावर्तित इधर से कहीं से होगा तो नहीं ना होगा चाहे इधर से होगा तो ये है कि आपतित किरण जो होता है परावर्तित किरण और अभिलम्ब तीनों देखिए कि अभिलम्ब रे नहीं होता इस बात को ध्यान रखिए पीछे भी बता चुके ये रेखा होता है दूसरा जो है इसका ला दूसरा नियम सेकेंड ला सेकेंड ला वो कहता है कि आपतन कौन आपतन कौन और प्रावर्तन कौन ये क्या है ये भी हम पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं प्रावर्तन कौन फिर भी एक बार फिर से हम समझाएंगे परावर्तन कोण के यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं कौन आपस में बराबर होते हैं बराबर होते हैं होते हैं यानी कहने का मतलब ए कि यहाँ देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना था उसको उसी को बोला जाता था आपतित किरण की बात को समझिए यही आपतन कोण है जो बताने के लिए कह रहे थे तो समझिए आप क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही आपतन कोण है परावर्तन कोण उसको बोला गया था कि अभिलंब और परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना था वही को बोला जाता है परावर्तन कौन जिसको आर से इंडिकेट किया गया था किया जाता है तो यही बोला दूसरा नियम बोला कि आपतन कौन जो होता है परावर्तन कौन जो होता है ये दोनों बराबर होता है तो इस नियम से ये भी लिख सकते हैं कि कौन आई बराबर कौन आर एक रिलेशन बन गया यानी अगर इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 अगर मान के चलिए 45 है ये अगर फोर्टी फाइव है तो ये भी फोर्टी फाइव होगा अगर ये थर्टी डिग्री है तो ये भी थर्टी डिग्री होगा इसका मतलब है यानी आई और आर यानी आपतन कोण अपरावर्तन कोण दोनों बराबर होता है तो आज का क्लास इतना ही अगले क्लास और अगले वीडियो में हम आगे कुछ टॉपिक अगले पॉइंट पर बात करेंगे बीम हो गया दर्पण सेट को भी डिफाइंड करेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं किस तरह से इमेज बनती है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले ठीक है बाय